Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama kami di Pusat Sumber Daya Ekonomi Migran. Kali ini kami akan membuat panduan tentang cara membuat email ya. Cara membuat email. Apakah kawan-kawan sudah familiar dengan apa yang namanya email? Mungkin beberapa sudah ya, sudah memiliki alamat email atau surat elektronik ya surat elektronik bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan kawan-kawan yang ada di dunia maya atau dengan keluarga yang ada di Indonesia dan terlebih lagi beberapa layanan email memiliki fitur-fitur tambahan yang bermanfaat lainnya seperti berkirim SMS atau chatting ngobrol atau layanan lain seperti pengelolaan dokumen baik kawan-kawan jika kawan-kawan sudah terbiasa dengan email seperti Yahoo atau penyedia email lainnya kali ini kami akan memperkenalkan satu layanan email yang dimiliki oleh Google yakni email Gmail baik pertama kawan-kawan pastikan membuka browser ya atau penjelajah kali ini saya menggunakan Chrome ini adalah browser Chrome saya akan menuju ke alamat website gmail.com kita akan belajar membuat email Gmail nah setelah masuk maka akan ada tampilan seperti ini dan kita bisa klik buat akun bagi yang berada di luar negeri biasanya bahasa menyesuaikan kalau bahasa Inggris berarti create account yang jelas tombol menunya ada di sini di sisi kanan pojok atas baik kita klik buat account oke okay. kemudian kita pasti diminta untuk mengisi formulir baik saya di sini akan membuat dengan nama kelas belajar oke nama ini kita bisa isi nama depannya siapa misalkan saya akan buat uh, Tuti Susanti oke di sini kita akan buat alamat email yang diinginkan seperti apa nanti akan diperiksa oleh Gmail apakah alamat tersebut atau alamat yang kita inginkan tersedia atau tidak akan ada kita akan buat untuk email tuti ini tuti weleh weleh oke ya tuti weleh weleh gmail.com oke ya kita buat sandinya kalau tidak ada pertanyaan berarti ini diterima atau akunnya tersedia jika tidak misalkan seperti ini tuti saja gini maka Gmail akan menolak karena kurang dari 6 karakter misalkan Susanti maka kita disarankan untuk mencoba yang lain karena susanti at gmail sudah dipakai orang lain baik kita kembali ke susi weleh weleh oke ya at gmail oh sudah ada berarti di depannya yang kita ganti menjadi tuti susanti coba Oke. Maaf, Tuti, Susanti. Oh, sudah ada berarti kita buat Duti cantik. Coba. Oh, sudah ada. Kita buat seperti tadi saja di awal. Tuti weleh weleh oke diterima dan kita buat kata sandinya pastikan kata sandi yang uh, mudah kawan-kawan ingat ya nah, pastikan kata sandi dan sebisa mungkin variasi antara angka dan huruf baik kita akan buat kata sandi oke kemudian kawan-kawan bisa isi tahun nah ini kata sandi saya ya oke tidak bisa dilihat nah oke sekarang kita masukkan tahun anda lahir tahun berapa kita masukkan saya lahir tahun 89 misalkan uh, bulan Januari tanggal 1 saya perempuan berarti pilihnya wanita misalkan ya untuk akun terserah uh, kalau pria pilih pria oke okay, saya di sini sebagai contoh akan milih wanita oke okay. ini bisa dikosongin bisa diisi ini opsional ya nah atau ini kebutuhannya memasukkan ponsel ini untuk kalau seandainya kita lupa password kita maka verifikasi untuk mereset passwordnya akan dikirim ke nomor HP kita ya jadi uh, kalau memang teman-teman bisa milih salah satu mau masukkan nomor HP atau memasukkan email yang sudah dipunyai jika belum punya email maka masukkan nomor HP sederhana pilihannya baik karena saya sudah punya email maka akan saya masukkan di sini ke email saya yang lain oke okay. oke okay. baik sekarang kita diminta oleh Google mengisi verifikasi ini untuk memastikan kita sebagai manusia bukan sebagai mesin jadi kita diminta mengisi baik saya akan isi hand kagi SEC spasi SEC lokasi saya di Indonesia kemudian centang saya menyetujui persyaratan layanan kemudian ke langkah berikutnya nah ini sudah masuk sudah diterima kita menuju ke langkah berikutnya oke lanjut ke email Gmail biasanya kawan-kawan biasanya pada beberapa pengguna Google meminta verifikasi secara acak dengan memasukkan nomor HP nanti sebelum masuk ini kebetulan kita tidak ditanyain nomor HP tapi terkadang Google meminta nomor HP untuk dia akan mengirim kode verifikasi dan kita memasukkan ke kolom yang diminta oleh Google oke okay? nah sudah jadi ini adalah email Gmail nah di sini kita bisa menambahkan kawan ya ini seperti biasa ada kotak masuk ada pesan terkirim ada draft nah kita bisa menulis pesan ini ada tulis pesan nah kita bisa kepadanya siapa ini versi baru dari kotak pesannya uh, Google kita bisa lampirkan foto atau arsip oke okay. ini seperti ini ini kontak masuk kita bisa baca surat masuk oke kita bisa atur tampilan biasanya dapat surat dari Gmail seperti ini untuk mengubah tampilan nah, tampilannya bisa saya pilih pantai misalkan suasana pantai nah ya maka temanya akan seperti ini ya kita bisa biasanya sudah dapat email langsung dari Gmail ya ini ada ubah warna kita bisa mengubah sesuai yang kita inginkan nah, atau kita kembali ke terang oke okay. ini layanan Gmail kita kemudian untuk menulis pesan kita bisa tulis alamat emailnya di sini ini untuk menambahkan CC penerima tambahan atau orang yang kita CC sebagai penerima lain ini subjek judulnya apa kemudian di sini email kita nah kalau kita ingin tampilan versi full di pojok sini ada opsi lain ini ada menu alihkan kembali ke fitur penulisan yang lama kita klik maka kita kembali ke penulisan yang lama kita tulis kemudian akan muncul seperti ini ya ada bisa diatur teksnya tebal terus warna teks ada kasus emoticon smiling kemudian ada warna ada besar kecilnya font ada rata kanan rata kiri numbering bulan atau daftar berputir ini daftar bernomor oke okay. ini setelah kita tulis di sini kepada siapa kita bisa lampirkan file oke okay. sampai 10 MB 10 MB ya kira-kira ya uh, Gmail oke okay. baik itu tadi terus kita bisa mengganti foto klik pojok di sini ini masih belum ada foto saya akan ubah foto dan masukkan foto saya oke okay. unggah foto saya akan mencari uh, foto saya di sini misalkan ada foto oke oke ouch ternyata ini berat teman-teman baik ya yang jelas ini berkas foto teman-teman bisa mencobanya sendiri oke okay. tadi untuk mengupload foto ini koneksi saya kecil baik itu tadi tentang menu dan fitur-fitur email Gmail teman-teman bisa menjelajahi lebih lanjut demikian panduan tentang mengenal email Gmail semoga bermanfaat bagi kawan-kawan buruh migran terima kasih